жөнөкөй жылуулук кыймылдаткычтай карайлы штативке пробирканы бекитебиз пробиркага суу куябыз аны пробка менен бекитебиз эми ысыталы суу кайнаганда анда пайда болгон буу пробиркадан пробканы тээп чыгат буу пробканы кыймылга келтирип өзүнүн ички энергиясы менен жумуш аткарды биз жөнөкөй кыймылдаткычты алдык кайрадан жумуш аткарылуу үчүн анын баштапкы абалына алып келүү керек